Dia di tengah jalan Aku dapat balik dua barang-barang aku semua Point Pala aku dah berdenyut ya main ni Kan Korang bawa balik apa benda yang korang bawa balik tadi? Semua dari base ni banyak mah ini dapat full gear full gear bersepah Cuma oh, kena repair yeah. man Kita, kita, kita kira, kira, kira, kira, profit ke lah Profit teruk ni Profit teruk dah Check lo yang sama ah. Macam tu lah Sometime Kenapa best kat luar naked? <laughs> tengah, tengah, tak Aku tengah reply message kejap dia punya mabuk. Lagi tangki dia punya sekejap dia. Yeay. Banyak kau barang ni. Sekejap kita stack dulu, stack stack dulu. you apa hal? Raid sorang-sorang. Eh? IB, kau tengok. Apa yang Kau tengok. Tidak membawa bah CPG ni. dia mau counter bah. Biarlah dia. Jago. Ya Mati kau dengan bung baru. Ada peluru tak? Oh ni ha. Abang kau boleh repair full game ni? Boleh. Mana? Weh, kita punya explosive bullet tak pakai-pakai lagi tu. <laughs> Memang nak pakai apa ya <laughs> kalau macam tu. <laughs> Okay, aku bawa balik eh. Bawa. Repair, repair. Benda boleh repair. Kan bazir. headshot dia tu pula Uh Kau pergi lagi? Yee Yee tu pun yes Yee Jadi dia mati? Eh, kat mana tu? Paplak kau je Uh Uh Team I, I need serious help uh, Tak nak kau seorang kan tadi oh. Tim! Kat mana bodoh? Jap, jap, jap, jap. Minta maaf, minta maaf. Cakap apa? Bodoh am... mana kau bodoh? I am truly ya sorry Allah, for whatever Yo, I did. Bodoh. TP boleh? Aku nak TP balik je, baik. Boleh kot? Uh, uh, apa tu? oh. Building block je. Tak boleh keluar anjir. What to do? lah kau dari situ uh, What to do? What to do? Tak boleh eh? Ah. Oh, seal. Seal. Seal, seal, seal, seal. Wait. Uh. Tak boleh, building block. Building block. Jauh sup. Ya, yeah. try cari. Mau sengaja bakal lain, dia dah tahu orang tu fail. ah, tangga. syak dia orang kat luar. Psychology. hal kena tidur semua tadi kita. Tapi kalau kita tak ada, kita ada orang Oh, ambil kau. Merok. Ih, BVP rocket je. Ih. Kau gila. <laughs> Okay, tu je solo-solo counter content tu Nak tahu aku lapar tu dari tadi je tak makan Ya tu Makan for pussy tu Oh tiba-tiba kan Boleh mati ni tu Makan for pussy weh Lima, lima, lima, lima, lima orang mati sebab main rush tak berhenti Keluar paper yal Guns before everything else Eh buat apa tu je? TPR tu. Tak boleh. God damn, siapa siapa boleh TPR? Aku. Yuna. TPR. Eh, Guns before everything else. Tak nak, tak nak jalan. Penat <laughs> kot aku jalan ni. Kids before everything else. Whatever. Best power Pelik kat tu tanya, tanya simpan ada apa ada base lah. Tahu. Oi. Blade Loh. mampus. Sama tembak apa mon? Ai, aku dah. Ah, Asia. ramai tu Nak sedang biji tak? Ah, uh, tak apa Betul Ada tu ada perang ni nak tak? Rasa macam tiga-tiga dah mati Dia tengah loot dah, dah. Semua dah mati dah Nice one Tengah tengok stream ke apa? Kena spray siut Hahaha <laughs> parte. Eh? Un'espressione. <laughs>